L'ACTIC és l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. És un certificat a més per la Generalitat de Catalunya per tal d'acreditar en competències TIC a qualsevol persona que, que, que es presenti amb aquest certificat. A nivell europeu també estem adaptant el DIGCOM, que és el model europeu de competències digitals. Estem fent un treball de convertir els continguts de l'àctica amb el nou mapa competencial que s'ha presentat avui en aquest congrés, de manera que serà una acreditació que a nivell europeu estarà, diguéssim, equiparada a lo que és el marc europeu de competències digitals o el DIGCOM. Vam començar el 1999 eh, fent aquesta divulgació en les eines eh, digitals i, per tant, formàvem a les persones en competències digitals abans mm, fins i tot de que es parlés de competències digitals. Per tant, d'alguna manera, primer intuïtiva i després una mica més sistemàtica, hem anat donant resposta a aquest tipus de necessitats. Our members offer different kinds of training and support to citizens so that they develop digital competencies, uh, whether they have uh, skills or not. Uh, for us, uh, digital competencies are one of the prime factors that lead to inclusion to a digitally transformed society uh, because they affect different levels uh, of everyday life, working life, leisure, travel, um, healthcare and so on. Lo importante es qué competencias digitales se necesita en un contexto determinado. Por ejemplo, sea un estudiante o un puesto laboral, comprender cuáles son las competencias de las 21 que se necesitan, a qué nivel se necesita desarrollarlas y para hacer qué concretamente en ese puesto de trabajo. Eso define lo que llamamos los perfiles profesionales digitales y que sirven para luego definir un programa formativo y un sistema de evaluación o acreditación respecto a ese perfil profesional digital.